anak berumah tangga. Hmm. Yang punya sempat untuk kejadian bagian Ciban? Kejadian di bidang apa? Dalam bidang yang lempugah bunuh dua abang. Lah. Pernah. Berdi selingkuh, berdi selingkuh ni. Berdi selingkuh ni. Di, di selingkuh ataupun di selingkuh. Dan narok bandua bandua dan ada? Berarti pak kan, eh? ni dah eh, Dan yang kudang ni, um, karni Allah. Dah yang lebih jodoh buat Allah. Yang yang terima. Yang mana ni Yang mana? Simpel, mesti jawabannya. Ya. Main anjing oh besar. Ah, ah, ah oh, mana tak mak anjing simple, simple tapi simple tapi kental kan. Main anjing oh besar. Ah. Main anjing oh berapa? Anjing Anak lah, kau kau. Ya Allah, bangga dengan anak. yang kau Di wartawan dia ada yang <laughs> Kamu oh, ya? Wartawan berapa? Anak-anak, gampang kau kenal. Bro, kena